We are an audiovisual company. Tener este punto de elegancia, pero divertida, fácil, sincera. Yo creo que un poco la producción audiovisual necesita esto. We always want to make sure that there's a personal uh, connection with our viewers and with our clients as well. Hey people, we're here to rock it. We're gonna funk it. We're gonna have a good time. Hey DJ, get us sound there. Now we are here in Poblenou. Una antigua fábrica textil aquí en, en Barcelona eh, estamos en un nuevo local mucho más grande, mucho más amplio, tenemos mucha más luz. El nuevo espacio es súper guay porque te das cuenta que Barcelona no termina en tu zona de confortos. Nosotros somos diferentes y tenemos que hacer algo diferente, crear un espacio diferente, un espacio que invite a la creatividad, que invite a buen rollo. Cuando alguien entra por la puerta, respira un rollo diferente. Eh, de las fábricas al final salen los productos. pasando? Bueno, aquí hay una fiesta chula. Un fiestón. Networking, copas, música. Un encuentro de gente muy guapa. La conocimos siendo una productora pequeña, hemos visto cómo ha crecido. Ética. Yo creo que uno que trabaja aquí trabaja más a gusto. Mucha música, mucha fiesta. ¿Qué más se puede pedir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos dos hombres por un mismo. Ostras, si yo te digo todo lo que pasa en mi cabeza. Esta frase me ha quedado muy bien. <laughs>